asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada waa aniyo deeq maxamed oo maanta barnaamijkeena waxaan ku qaadan doonaa habka geemka loo yaqaano ee loo jabsado gameka fifa mobil waa fifa toddoba iyo todobanka hag ayaa maanta ku sameynaa si inaba caadi ani had lacagta akoonkeyga waxay u jirto shan boqol iyo wax la jiro marka waxaan ka dhiganaynaa ani toddoba boqol toddoba kun inaa kusoo shubtaan rabaa isaguun soo shuban karaa waa moodar cusub oo lagu shuban karo lacag markaan tusay marka hata mobilka samsungkan waxaan ka dhigay iphone oo kale marka ujeedaan aniga maalin cashir dambe aan isoo dhihi doonaa kood waxaad galaysaa waxaad soo furanaysaa wax loo yaqaano haabay waxaad soo furnaysaa jroomkaagii marka droonkaaga aad soo furato waxaad ku qoreysaa sidaan fifa ne fifa mobile hack waa ka asaab ii saaran fifa mobile hack ayaad ku qoreysaa intaas ayaad ku qoreysaa midka ugu uh, koreeyo ku dhufso markaas click here to start hacks ku dhufo inta lacagta aan sii saxdo waaka toddoba kumujada aan qaadanayna kan waxaan qaadanaynaa eh, kan hadda taban oo mm, lacag kan waa haystaa iska daay kan uma baahnay android aan haystaa meeshaan qorayna emailkeena aan isku soo laaban marka markaan soo geliyo meeshaan right now ku dhufo soo garsay wuxuu leeyahay toddoba boqol haddii aad toban iyo lix second ka intaas haddii macnaha had toddoba kun waa kaa toddoba kun hadda ii bilaabanay laba kun oo juusta laysiina wax liga maqalday active now ku dhuf marka sida horan u sheegay geemankaana soo dhoolka dhasay marka case the place case the place soo dos again soo dos again markaan geemanka soo dhoolkayso oon cayaarna aan soo laabano hadduunu dhameeyey sidaanunu keen marka click active now button waa wixii hore aan soo sheegna marka waa kaas saanuu nagu dhamaad waxayna waxaan haddii aad kusii daahdo toban iyo labo sakan aad kusii jirto meeshaan lacagtaas luguma siinayo marka aan ka baxno marka waxaan soo furanaynaa waxaan loo yaqaano soo furanaynaa gamekeena marka viva mobile hore waxaa iu jirtay shan boqol marka maanta aan areegno waxaa noogu jirta marka hadda aan areeg dhib badan laakiin waan arkaynaa nasiibkeena nasiibkeena aan tijaabino waxbaan arkaynaa marka waa ka walaale waan raamishay shan boqol horey u iyo wax la jiro toddobaatan kunna waan helay waaka yuhaaf korna misida ay soo saarmay marka saas ayaad lacagta ku qaadan kartaa ana hadda kusoo darsan karaa laakiin uma baahno laakiin meel lacagtii juusta ah heri toddoba kun hadii eber eber eber kale waa kaa shan shan boqol anaa hore u haystay kanna horaana sheygan waan haystaa kan xataa waan soo qaadan karaa laakiin uma baahni kan macnaa waan haystaa liid iyo waxaas waa galgali kartaa marka lasoo cashirka dambe intaan in kale waan koobi doonaa cashirka soo socdana waxuu noqon doonaa ma ogi laakiin qofka su-aasha hoosaa kusoo qoro san uu soo jawaabo waana macsantii bay cashirka soo socda horta ilaahay waxaan u maleynaya inaan eh, eid balbol aan soo dhihi doono laakiin waan u maleynayaa laakiin ma hubo